つもりじゃないのでララメしゃべりですわドゥドゥルみるみる膨れる真っ黒ない粒みるみるしぼむ真っ白ない粒を買っていたんだ夢の中でだけはたまにあんだ夢 まぶたの潜んで洗うなんて昼下がりまだ何も言えないよそんなつもりじゃないのでたらめしゃべりですああなんて言えばいいのそんなつもりじゃないのあれこれじゃ